Usiniambie hivi ndivyo maisha yetu tutakavyokuwa tunaendesha sasa hivi. Yaani unakopa pesa, unakopa nyingine, unalipa ile ya mwanzo, hiyo nyingine ulokopa utakopa baadaye ukikopa. Ah ah, Judy mimi sitaki hayo mambo. Mishahara yenu mtachukua kwa mhasibu. Hivi unaondoka kwa sababu yangu au muda wako umefika? Unazingua bwana. Eti Ruby. Seriously? Na angekiona cha mtema kuni leo. Kwa nini? Huyo mtu alionipigia simu mimi ni mtu wa Arusha, ni yule mchuga. Sasa ndo kanipigia simu, anahitaji kunipa stori na stori zenyewe kukuhusu wewe. Nakupenda sana wewe mwanamke, lakini sikubali hata siku moja wewe ukaniendesha endesha jinsi unavyotaka wewe, kwa sababu tu eti nakupenda. Never! Jebino! Hupa